Vi fortsätter att titta på elektromotorers spänning. Här har vi en krets med ett batteri. Och I ett idealt batteri så fungerar det så att det bara finns en yttre resistor i kretsen. Men så är det inte i verkligheten. Att vi har en ström här att den bara känner av en yttre resistans. Så här ser det kanske i själva verket ut i ett batteri. Att vi har själva pumpen här och vi har inre resistans. Så att den ström som går genom den här kretsen här gå även genom batteriet. Och när han går genom batteriet så kommer han känna av ett litet motstånd. Och batteriets inre utgör ett motstånd mot den här strömmen och den kallas för inre resistans och betecknas RI. Så om vi inte tar ut någon ström här och så mäter vi upp där så kan vi mäta upp den här pumpen här, en spänning och det är den som kallas för den elektromotoriska spänningen EMS och den brukar betecknas E. Så vi tittar på det här är det ett batteri och jag har inte kopplat in någon typ av krets här. Det säger att voltmetern är så pass stor så att den kan inte gå någon. Att motståndet i voltmetern är så pass stort så det går ingen ström här. Det betyder att det går ingen ström här och då kan, om vi mäter upp spänning här så det enda spänningen känner är alltså spänning som finns över E här. Så mäter vi spänning över ett obelastat batteri så mäter vi upp den elektromotoriska spänningen E. Ja, kopplar in en krets här. Då kommer jag flytta på en ström här. I som går genom den yttre motståndaren och tillbaks här. Och så ser jag här, vad kommer jag mäta då när jag kopplar in en voltmeter? Jo, jag kommer ju mäta spänningen här över. Det är alltså spänningen här, jag har pumpen här. Minus lilla spänningsförlusten jag får här. Och omslag säger att den spänningsförlusten är ju resistansen gånger strömmen som finns här. Så vi har en liten, liten spänningsförlust här. Den spänningen som jag mäter över batteriet då, den brukar kallas för polspänning. Och det är alltså spänningen över batteriet då det är belastat. Så den yttre resistansen har ingenting med det hela att göra utan det är bara vad den strömmen vi får här och då, utifrån det kan vi bestämma vad den inre resistansen är. Och ju högre inre resistans vi har desto sämre mår det batteriet.